Amerika kampung saya tahun ni leh tahun yang mula-mula 1 2 3 and setengah daripada Ilmu saya ada, jalan hak saya molek ada, saya nak nak buat adik-adik, biadi hak yang betul pada agama Islam kita. Fatara sama wa tiwal ar. Fatara Hanifah muslimah. murid pelajar tu mari capur tangan buat satu kursus untuk nak ngaji, pelajar ngaji orang kapung, orang kapung ngaji pelajar sedap Oh, baru. Kita ni jadi satu orang yang hebat. Kalau tak biasa lah. ngaji duduk le bana. Tak tahu atau apa mereka kampung ni nak gopo projek so projek ni kita pun. Kalau mari lah atau ben ben okak kita boleh tahu lah benar pun dok ke apa gitu tapi tolak tahu dah. Oh. Nak wei pelajaran dengan agama tu satu dan pahes sesama pahes di atas masyarakat ada elah ni. Tahara. Tahu. Tak tahu. Kita panah lembut saja. Kita panah masuk. Kuat. we budak lah kampung kita ni jaya. Nak we ada pentipeng kok. Okay. Masa depan lagi. Lama lagi deh. Okay. okay. Tak ada boleh masuk back ni deh. Kata kita ni mujur dah lah. Alhamdulillah dah. Kita boleh orang okay, pilih kita dah. Kata kita ni orang okay, dah harga dah. Orang okay, tak harap pay kita dah. Boleh kita, boleh demo mik kita mari duduk, duduk sini.